Bon, la semaine là, qui, euh, qui vient de s'écouler, et puis celle qui vient, il se passe des choses euh, importantes. Euh, bon, comme toujours, moi je vous parle d'abord de politique internationale, parce que la géopolitique commande la politique. Hein. c'est très important de comprendre ça, et du coup, ça doit piquer l'attention, la curiosité, il faut suivre, il faut lire, il faut s'intéresser à ce qui se passe à un endroit, à un autre dans le monde, parce que ça a un impact. La semaine dernière, c'est la décision de Trump d'attribuer à à Israël euh, Jérusalem comme capitale. Bon. Alors, c'est une décision absolument irresponsable et aventurière, parce que euh, c'est contre tout ce que les organismes internationaux euh, ont pu décider jusque-là, ce que la communauté internationale reconnaît, et tout le monde sait que dans cet endroit du monde, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et là, ce qu'a fait Trump, c'est juste mettre de l'huile sur le feu, et puis c'est absolument illégal parce que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, plein de gens ne sont pas d'accord avec ça, et puis la résolution de l'ONU qui établit euh, qui est à quoi là-dedans ne prévoit pas, euh, ne prévoit pas ça, prévoit même toute autre chose, c'est-à-dire il y a deux États et chacun euh, a droit à un bout de Jérusalem comme capitale. Voilà, bon, on a trouvé ça comme solution, je ne dis pas que c'est génial, mais c'est celle sur laquelle tout le monde arrive à s'entendre, sauf certains gouvernements israéliens, parce que pas tous, ça n'a pas toujours été de, de la vie que Jérusalem soit euh, leur capitale. Enfin, nous, globalement, euh, bon, euh, bon, alors on dit c'est la ville, bon, trois fois ça, tel compte pour toutes les religions, bon, très bien. Pour le citoyen d'un autre pays, c'est pas une question sur laquelle on veut mettre une passion pareille. Hein. Il faut surtout faire des choses raisonnables, qui permettent à tout le monde d'atterrir et qu'il n'y ait pas de guerre parce que c'est un endroit extrêmement dangereux, cette région du monde où les gens sont surarmés. Il y a même de l'armement nucléaire dans la région, il hein. ne faut pas perdre ça de vue. Donc notre intérêt, c'est de calmer le jeu. Bon, alors le président euh, des États-Unis, c'est l'inverse qu'il fait. Donc euh, ça doit être pointé du doigt, et il doit y avoir euh, des protestations, et évidemment, protester aujourd'hui, c'est aussi aider les Palestiniens à reprendre pied, parce que c'est quand même toujours eux qui sont euh, les, victimes de ces situations. Voilà. Alors, euh, ça, ça a été un événement euh, très, très, très, très contrariant. Il y a des groupuscules et des, gens qui se sont prononcés, qui ont demandé à la France de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. il n'en est naturellement pas question. Ce n'est pas la politique de la France et cela a été répété et c'est